ابو محمد جاي ابو خالد جاي ابو ياسر جاي وهيثم ورياض وسهير جايين ونجاتي من امبارح هون وقلت لهم يجهزوا العده كله اكدت عليه العده اول شيء ولا ينسوا يشحنوا الموبايلات اوعى لا كلهم فهموا الموبايلات قبل ايه قلت لهم وبواط الرياضه قلت لهم كلهم بواط رياضه مو واحد يجيني عم يشوحط بدي كله لابس بواط رياضه كلهم قايل لهم تجوا لابسين بواط رياضه لابسينهم ها مو واحد شايل البوط بايده لانه بتعرف بكره اذا حبكت واشتغل رقيت لك حبكت ليش شو في بكره لك انت وين عايش لك بكره في اخبار اكيده بعد صلاه الجمعه شو في لك في امطار غزيره آه، ايه أمطار. امطار غزيره لك بكره الامطار كبس كبس والهتافات لك مثل العاده الحمد لله الحمد لله حرية حرية, حرية يلا حرية الحمد لله حرية حرية مثل العادة يا سلام هيك هيك بابا يا سلام يا عيني يا روحي الله حيو حرية حرية